wekama kama everyone wadiwa tariri vepabooster tv nawe kuchingamidzai panapa chanel yenyu pabooster tv chitikanangwa usati wasubscribe please baya subscribe button wotiena notification bell kuti pandoposta usazopfuurwa nezvatinge taposta panapa chanel yenyu pabooster tv and also like mavhidheo edu epanapa booster tv mhuri yezimbabwe ndavaya nenyaya yevakadzi 2 mbavha akabatwa mutown apo vaida kubira musoja mhuri yezimbabwe nyaya yacho haina kuzopera mushe mhuri yezimbabwe vakadzi ava e eh, vakamutorera walet yake pamwe chete neid mhuri yezimbabwe so vakadzi vaanzi vanga varura mutaun vachitora vanhu vachibira vanhu vachivati tokupinzai mabasa uku kumwe vachirova vachadonha mhuri yezimbabwe asi eh, zuva iri harina kuvaperera zvakanaka so nichakuisirai kaclip pascreen kanichangoti onai kavhidhio ako karipo pascreen Thank you sokire mari hapana mari anzimire mari kunozanaverengera wakumberi isozanzi mari iri so ndo vhidhio ramanga muchiona mure zimbabwe remukadzi vakadzi 2 avo vabatwa vanga vachida kubira musoja vanga vamutorera id yake pamwe chete nechikwama so full vhidhio chakuisirai kufacebook vachinyatsodirwa mvura yemufiriji mure zimbabwe hapakarohwa munhu zvisingamhoite zvinhu zvonzwisa tsitsi zvakazoitwa vanhu ava asi varura mbavha dzarura mure zimbabwe dzinobira vanhu e, nemets dzakuvashandisira vanhu mets zekuti unobirwa utozosara uchiona kuti ah yatoenda kamari yangu mafoni angu atoenda zvinhu zvaungaonazvo utoona zvatoenda watobirwa murezimbo chikota mino munozviono sei vandoda full video ncharikanda kufacebook page kwedu full video vachidirwa mvura yemufiriji vachirohwa mambama so full video nichakukandirai eh, kufacebook ndokwamunosangana naro full video nichikotikomendai mucomment section muchitaurawo mafungiro enyu maonero enyu matongero enyu madiwa vatariri vepabusita tv ndichiti kana nguva sati wasubscribe pana pabusita tv please please baya subscribe button kutira kuti usazopfurwe nezvatinokanda maawa anotea kuteera mureizimbabwe uramba uchitsangana nezvatinge taisa panapa bhuster tv i thank you for watching this video